欢迎回到九州电子产业最前线。我们今天来到桃园市，位于临近工业区的一处公务所，准备来为当地的业主安装产品。此地紧邻海岸线，周遭亦为风力发电热点。业主为了防范强风、豪雨侵袭，同时也为了满足法规上的需要。 因此，特别在广大的厂区环境中，安装我们九德的云端侦测系统。本次安装的项目为风速计、雨量计以及后端的警示系统，如室内的闪烁警示灯，可作为办公区域的即时提醒；户外则搭配即时的语音广播。 架设于人员经常聚集的区域、重要出入口、楼梯等等。此处公务所共安装三个广播地点，涵盖了重点的几个区域，并透过云端系统做连接。此外，本次还搭配了我们的显示看板，可及时显示侦测数值，提供管理者更直观的即时数据。风速达。 接着我们来听一下实际的语音警报。业主因厂区较多的国际移工，特别请我们安装多国语音警报，提供除了警示灯以外更直接的警报提醒。高分贝喇叭播放，与嘈杂的工地环境也能清晰指示，为各岗位人员带来更为安全的环境保障。 那以上就是本次的雨量、风速监控安装。有任何问题，欢迎评论我们，也欢迎留下你想看的主题。我们下期影片再见喽。